mind, eks. räägitakse, see pidavat väga hea. no lähme, kes räägib? muid, selliseid peaks tegema. see on hea käbi, kuulake. ma leidsin kõige parema käbi ülesse. <laughs> Oh,